таста еңкей еңкей әрекетіңді жаса бір қой бар боласыңдар бір серкені келіп аласыңдар мен өркентай шабандоздың тақымында кетті ағай міне өркентай шабандоз бәрекелді міне төменгі бәрес ауылдағай ордабасы ауданынан келген ақылбек қожа ақылбек қожаның атыменен өркентай шабандоз басып басып жүр міне көкпарды әлі мәреге кіре алмай жатырмын салынды міне көкпар кереметтей тұлпарларды тәрбиелеп шаптырып жатқан ақылбек қожа мырзаның ақылбек қожа мырзаның атыменен өркентай шабандоз тастады тастадығы екі